तेरा गम मगर न होता हाँ? तो शराब मैं न पीता तू अगर भागी न होती हाँ? तो दस हजार का खर्चा आज न होता ले भाग के जाए एक और सत्तर बारह पौवा लेके आ और ध्रुपान करना सेहत के लिए हानिकारक है कृपया अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर अपने कैंसर करें वो तो आज गम लग गो या हमारा खर्चा है रोतनो तेरा गम मगर न होता तो सरा